აი ჩემი თათმანი, რომელიც მოვგსოვე. აა ეს არის 4 ზომა აიზნაყი. ქსოვა დავიწყე აი აქედან. ავიღე 25 თვალი. 25 თვალი და მოვგსოვე 15 რიგი. მოდი დავიწყებ ქსოვას და გაჩვენებთ. 25 ეს იგი 25 თვალი მოიქსოვება აი ასეთნაირად. აი მოიქსოვა 25 აი ესეთი საერო თვი. ჯაჭვი ასე ვთქვათ, ყაიზნახით შემდეგ. ახდენ აი ამის შეერთებას. აი აქ. მოდით ერთი თვალი მოვხსოვოთ, იმიტომ რომ ამ შეერთების დროს შეიძლება ერთი თვალი ჩაიღლაპოს. რაოდენობის ხრივ ვიცახი, რომ იყოს 25 თვალი მთლიანობაში. აი ესე. მაგვირდეთ ჩვენ აქ როგორ არის მოხსოვილი? ჩვეულებრივად ვხსოვთ აი ესეთ პირველ რიგს და აი ესეთი ნაკსოვით. ეს უმრავლესობამ იცის ეს ნაკსოვი, ეს ქსოვა, ეს ორნამენტი. გაიზნაღით, ვინც იცის საერთოდ და ვინც აზრზე აქსოვის. აი ესე მოგხსოვ. მეორე რიგსაც აი როგორც ხედავთ მოიქსოვა 4 რიგი მე გონი ხედავთ რომ შესანიშნავი ნაკსოვია ეს არის ჩვეულებრივი აა ესე იგი ნამატის გარეშე თვლები აი ზნახით ეს არის ორნამენტი რომელიც იქსოვება ნამატის გარეშე შეგახსენებთ ნამატი რაც არის. აი, ნამატი არის ეს. ეს არის ნამატი. და ეს იქცევა ნამატის გარეშე, პირდაპირ აი აქ. ჩავყავს ღაიზნახი და აქედანვე გამოგვაქვს ძაფი. აი, ასე არის მოქსოვილი მთლიანად აი ეს თათმანი. ეხლა ვქცევ მეორე თათმანს. ესე იგი, აი ასეთნაირი რიგები უნდა მოიქსოვოს სულ 15. 15 რიგი. 1 2 3 4. ხო? და კიდევ დამრჩა 11 რიგი. შევხვდებით, როცა 15 რიგს მოვხსოვთ, იმიტომ რომ მე უნდა გაჩვენოთ აი ეს, ნახეთ, ცერის ადგილი. ხედავთ, როგორ არის გამოყვანილი? აი, გაჩვენებთ. აი. ჩავხავი ხელი და პირდაპირ ცერის ადგილი ჯდება ცერის აი ამ ფოსოში, აი ამ ადგილას. და ეს უნდა გაჩვენოთ, როგორ იქსოვება, აი ეს გამოყვანილი ფორმა. როგორც იქსოვება. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილის ჩაწერას. თქვენთვის ქსოვ ჩემოკარგებო აი ესეთ თათმანს. აი ესე გამოიყურება ეს ულამაზესი თათმანი. და ეხლა მე გასწავლით თქვენ, აი ნახეთ როგორ გამოვიყვანი აი ეს წერი. მაგის თქმა მინდა. აი ნახეთ, ცერი. ესე იგი ჯდება პირდაპირ ხელი აი ამ გამობურცულში და შემდეგ ჩამოიწევთ. ესე იგი თუ ვთქვათ შექცივდებათ თითებზე, ხო? ამას აიწევთ და ესეთნაირად შეიფუთებით და შეყოფთ თითებს შიგნით. არის უთბილესი, უთბილესი. თუ მოგინდებათ თითების გამოჩენა, აი ესეთნაირად გამოიჩენთ თითებს. აა, ეხლა ესე იგი, მოვხსოვე მე 15 რიგი. 15 რიგი მოიქსოვა და მე 16 რიგზე, უფრო სწორად მე ხო, მე 16 რიგიდან აი ესეთი ნამატი კეთდება ერთი თვალიდან. ეს ადგილი არის უკვე ცერის გამოყვანის ადგილი. აი ნახეთ. ცერის გამოყვანის ადგილია ეს. აი ამ ნამატებს ვაკეთებ ასე. აი ნახეთ, ეს თქვენ უკვე იცით, ჩვეულებრივად, ესე იგი, თუ გინდათ ჩაიწერეთ, მე 15 რიგი, მე-15 რიგს რომ მოვქცოვთ და ვქცოვ ახლა მე-16 რიგს, ხო? და მივედი აი ცერის ადგილზე. ეს ცერის ადგილი აქ მაქვს მოქცოვილი. უბრალოდ მე თქვენ გაჩვენებთ როგორ ხდება ერთი თვალიდან რამდენიმე თვალის ამოყვანა. აი ნახეთ. 1 2 3 და სამი. აი, ასეთი. სამი თვალი ამოვიყვანე და აი შემდეგ აქ ჩავუყრი ვაგძელებ ახლა ქსოვას შემდეგ აქ ჩავუყრი გამომყავს ეს თვალი და ასე ვაგძელებ ქსოვას ხო ამ ეხლა მე ეს აღარ მჭირდება ეხლა მე მოვქსოვე ჩაიწერეთ ძალიან გთხოვთ მე-15 მე-16 რიგში მე-15 რიგიდან აი ამ ერთი თვალიდან ეს არის ცერის ადგილი ამომყავს სამი თვალი სამი თვალი ეს არის მე-16 რიგი მე-17 რიგს მოვქსოვ ჩვეულებრივად მე-17 მე-18 რიგში ამ ადგილზე ამოვიყონ სამ თვალს ისევ მე-18 და მე-19 რიგშიც ამოვიყონ აი ამ ადგილზე სამ თვალს და მორჩა აი ამითი გაჩერდება შემდეგ მოვხსოვთ, ესე იგი, აქედან, აი აქედან აქამდე უნდა იყოს 29 რიგი. აქედან დაწყებული აქამდე 29 რიგი შეასრულეთ. აი ამ ნამატებიანად 29 რიგი და მე გაჩვენებთ უკვე ცერის ადგილი, როგორ უნდა გამოვიყვანოთ აი აქ, აი ეს ადგილი. შევხვდებით 1 2 3 როცა მოვხსოვ და მივახცევ 29 რიგს აი აქ. ვაგრძელებ ქსოვას. აა ესე იგი წინა ვიდეოში გიჩვენეთ უფრო სწორად აი ესე გიჩვენეთ როგორ კეთდება ცერის ადგილი, ცერის გამოყვანა. აი ესეთ ნაირად, ნახეთ გაჩვენოთ ახლა როგორ ჩდება ცერის ადგილი. აი ეს აი ეს ადგილი აი ამისი გამოყვანა აი ესე აგიხსენით მე თქვენ უკვე როგორ ხდება ეს ერთი თვალი და ამოვიყვანეთ სამ სამი თვალი ეს მოხდა ესე იგი მე-16 მე-16 მე-18 და მე-19 რიგებში შემდეგ ვხსოვთ ჩაულებრივად რომ არსად არ ვუმატებთ თვლებს და აი ასე მოვხსოვთ მთლიანად აქედან აი აქამდე 29 რიგს 29 რიგს შემდეგ აი ასე ვიქცევით ჩვენ ახლა ახლა ჩვენ ცერის ადგილი უნდა მოვხსოვოთ ისეთნაირად რომ აი აქ იყოს 8 თვალი ახლა გადავთვალოთ აქ უნდა დავტოვოთ ჩვენ 8 თვალი ცერისთვის 1 2 3 4 5 6 7 8 ხო 8 და აქ ავკრიფავთ მარტო სამ თვალს 1 და 3 ესე და ეხლა ეს ხიდი უნდა გავაბათ აი ამ 8 თვალზე 1 2 3 4 5 6 7 8 და აი ესე გავაკეთოთ აი ესე აი ესეთნაირად და შემდეგ ვაგრძელებთ 1 2 ქსოვას, ესე შემოვატრიალებ და ვაგრძელებ ქსოვას. ჩეულებრივად. წრე წრეზე ვქსოვ, ეხლა ჩეულებრივად როგორც აქამდე ვქსოვდი. აი ნახეთ, წრეზე ვქსოვ. ესეც აი ეს ტიხარი, რომელიც გაჩვენეთ, როგორ გავაკეთე აი ეს ხიდი. და ეხლა ნახეთ, რას მიაქციეთ ყურადღება. რამდენი თვალიც აიღეთ სულ დასაწყისში? მე აქ ავიღე, ესე იგი, ეს არის 4 ზომა ჩხირი და აქ ავიღე 25 თვალი. და აი ესეც უნდა იყოს 25 თვალი. ცერის გარეშე. ვაგრძელებ ახლა ქსოვას. და მიმყავს აი იმ სიმაღლემდე სადაცაც მინდა ამას რომ მივიყვან იმ სიმაღლემდე მე მაგალითად მაქვს აი ხლავე დავთვლი რამდენი რიგი მაქვს მოქსოვილი მე მაქვს მოქსოვილი 40 რიგი აი ესეთნაირად შემოკარგებო, რომ მოვხსოვ 40 რიგს, შემდეგ ისევ შემოგიერთდებით და გაჩვენებთ ცერი როგორ ვხსოვო, ანუ აი ესეთნაირად. მოიქსოვა 40 რიგი. აი აქ ეს ბოლო თვალი ამოვიყვანე ესე, ну ჩააქსოვ დამას შიგნით ამ თვლებში, ისე რომ არ ჩანდეს. შემდეგ რაც შეეხება აი ამ ცერათიც. ნახეთ ახლა როგორ გამოიყურება ეს. აი. აი ასე. უბრალოდ ეს მარცხენა ხელისაა. მარცხენა ხელის არის. აი ასე გამოიყურება ჩვენი ცერათითი, ხო? ეს უნდა ამოიქსოვოს, აი აქამდე მაინც. აქამდე. ამისათვის ჩვენ ასე ვიქცევით. ვიღებთ ძაბს და უნდა ამოვიყვანოთ იმდენივე თვალი, რამდენიც არის მეორე თათმანზე. მეორე თათმანი სად არის? აი აქ არის მეორე თათმანი. ანუ აი აქ. აი ამ წრეზე, აი ამ წრეზე უნდა ამოვიყვანოთ 11 თვალი. აი აქ. ამას ვაკეთებ ასე. შიგნით ამ ხრიდან ვიწყებ თვალის ამოყანას ორი სამი ოთხი ხუთი შემდეგ შემდეგ შემდეგ 8 მოდით აი ამას გადავახდეთ, იმიტომ რომ აქ არ შეიქმნა სივრცე. 8 აი 7 8 აი აქედან ამოვიყვანოთ თვალი 8 სადღაც აი აქ ამოვიყვანოთ 9 10 11 12 ესე ერთიცამით თუნდაც აი აი ასეთნაირად ამოვიყვანოთ 9 უბრალოდ თუნდა ამოვიყვანოთ 9 თვალი შემდეგ 10 10 და 11-იც 11 აი ესე და შემდეგ წრეზე უნდა მოგვწოვოთ. შემდეგ ვიწყებთ წრეზე ქსოვას. ეხლა მე ვგსო ცერი თითისთვის ა აი ამ ნაწილს ცერა თითისთვის რაც არის გამოყოფილი აი ეს ხარე ეს ნაწილი მოკლედ მე მოვგსოვ ეხლა ამას წრეზე აი ისე როგორც აი აქ არის აი აქ არის ძირითადად გაჩვენეთ უკვე როგორც იქსოვება, ესე იგი ამოვიყვანეთ ლები აქ და ვქსოვ წრეზე, აი ესე, ესე, ესე. და რა სიმაღლეზეც გინდათ იმ სიმაღლემდე აიყვანთ აი ამ ცერათიც. აი მარცხენა თათმანის ცერათითი მოვქსოვე 4 რიგი წრეზე. დავხურე, დავხურე რიგი და ეს არის სულ. ახლა ამას დავაკერებ ზემოდან აი ასეთ. აა ავის გვირილებს. ტყავის ნაჭრისგან, ქსოვილი თუ რა ქვია, ტყავის მასალისგან გამოჭრილ ესეთი ყვავილები მქონდა და ესენი დავაკერე და ძალიან მოუხდა სხვათა შორის. მეორე მხარესაც დავაკერებ და ესეთნაირად იქნება მოქსოვილი ეს ორი თათმანი. აი ჩემო გარკებო, აი ესე გამოიყურება თათმანების დასრულებული სახე, ჩემი თათმანები. ხო, ჩავიწმებ და გაჩვენებთ. არის ძალიან თბილი, იმიტომ რომ ეს არის ძაფი, ნახევრად შალი და პროცენტულად მეტია შალი ამ ძაფში. ძალიან კარგი ძაფია. აი. აი ესეთია ჩემი თათმანები, ნახეთ როგორები გამოვიდა. მოგსოვეთ, შემოკარგებო ზამთარი ახლოვდება და არავინ არ ვიცით როგორი ზამთარი იქნება. არის ძალიან თბილი. შეგიძლიათ ეს ცოტა აწიოთ ხოლმე, თქვა ძალიან ყინვაში და ესეთნაირად ჩამალოთ თითები შიგნით. აი ძალიან ძალიან კარგი არ ბილი და თბილი თან ლამაზი. მე ჩემი თათმანები. ასეთნაირად ჩაიწერა ვიდეო გაკვეთილი, სადაც ნაჩვენები იყო თუ როგორ როგორი ხსოვება ყაიზნაკით თათმანი. აა და ლაიქეთ ვიდეო ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ღილაკი და ლაიქეთ ეს მადლიერება აუცილებელია როგორც თქვენთვის ასევე ჩემთვის როგორც мотиваციის ასამაღლებლად რომ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოები ვიდეო გაკვეთილები გაჩვენოთ ასე რომ ჩემო კარგებო გისურვებთ ჯანმრთელობას წარმატებას და მომავალ შეხვედრამდე